Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez estarei desmistificando a forma correta de passagem de corda no seu freio 8 comum. Muitas pessoas fazem essa passada invertida, isso pode acabar causando um acidente. Irei também ensinar como se faz o travamento utilizando o freio 8 comum. Este é um freio 8 comum. Na maioria das vezes as pessoas passam a corda no freio 8 comum desta maneira, passando por baixo do seu freio e dando a volta por trás do mesmo. Esta não é a forma correta de passagem. Por quê? Porque ao fazer o seu rapel, você pode causar no seu freio algo chamado boca de lobo, que consiste nessa parte da corda subir para a parte superior desta maneira. Se caso isso acontecer, você irá precisar de um resgate ou então aplicar um auto-resgate em você. A forma correta para a passagem de corda no freio 8 é a seguinte, você irá pegar a sua corda, dar uma volta, passar por dentro do seu freio e depois passar pela parte da frente. Assim você estará apto a fazer o seu rapel. Se caso você for destro, você irá passar desta maneira. Se caso você for canhoto, você irá inverter. Pronto, você está apto para realizar o seu rapel. Desta maneira, não é possível que cause uma boca de lobo, porque esta parte da corda irá bloquear a corda de subir. O travamento no freio 8 é realizado da seguinte maneira. Primeiro você irá precisar passar a sua corda por ele. Enquanto estiver fazendo o rapel, você deverá passar esta parte da corda entre a sua corda e o seu freio, desta maneira. Provavelmente você irá precisar aplicar um pouco de força. Após fazer isso, você irá passar a corda por dentro do seu mosquetão, criando um laço, e passar novamente por dentro, entre o seu freio e a sua corda, e puxar. Pronto, somente com essas duas voltas você já está bem travado. Se caso você for uma pessoa sistemática, você pode ainda fazer um terceiro laço, mas isto não é necessário de forma alguma. Para aplicar o destravamento, você irá precisar fazer um pouco de força, pois o seu peso estará forçando a corda contra o seu freio. Então você irá puxar o primeiro laço, voltar a corda por dentro do seu mosquetão, E após feito isso, você irá desfazer o último laço, porém você deve tomar cuidado porque após esse laço sair, você estará na sua posição de rapel. Então você deverá segurar a corda, de forma que quando o laço sair, você já está apto para descer. Pronto, você está destravado. É isso aí, essa é a forma correta de passagem da corda no seu freio 8 comum e a forma correta de travamento. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o um joinha e se inscrever no canal. Valeu!